Astăzi vreau să-ți vorbesc despre a întărâta. M-am uitat în Dex, este a face pe cineva să se enerveze. Sunt aici la Ring Grand Hotel, uh, lângă acești, uh, aceste ființe minunate. M-am gândit aseară că cele mai mari trântele am avut cu prietenele mele, nu cu dușmanii. Ele prietenii, de fapt, îți scot dinăuntru poate lucruri care nu-ți plac. Însă trebuie să le mulțumim și dușmanilor și prietenilor. Uh, asemenea ființe nu au cum să te întărâte decât la liniște și vreau să te pun pe gânduri, pentru că nu cred că există nici prieteni, nici dușmani. Suntem toți părticele de Dumnezeu. Tu ce părere ai? Ceau!